あ。 राम राम राम पानी भएन फर्काउनु खेता बिवाईले जुवाईले भनिदिनु रहेछ छोप्छौँ है खै त एकचोटि त आउँदैन दुःख पायो जुवाइले हो कि हो भनी पायो भएर घाम लागेको कति छ है Bye.

भन न अन्त भागै मिलेन क्या तिम्रो मेरो त्यस्तो भयो है सक्यो त पुग्ने रहेछ के टाढोबाट देखिरहन एक सरो पहिले आम

मर्दानीलाई चाहिँ के हो राजा ठुलो भन्नु पर्दैन पुरै हिलो खेलेर जात्रा के हो यो भने खाना त बाटो राख्ने हो मलाई है दिदी आउनु भयो क्यारे गरिदिनु 快！

तपाईँलाई बाँकी नराख्नु त्यही राख्ने हो त्यही भयो भने राख्दैनन् के अरे हेरिरहनु न झन् आउनु भन्दाखेरि अनि त्यता लगाइदिनु नि यता लगाइदिनु 我今天不来的呢。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，